саламатсыздар ма оқушылар кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз төртінші тоқсан яғни ә, біз кезекті тоқсанымызды бастаймыз ә, әрине бұл тоқсанымыз осы қашықтықтан оқытуға байланысты біз сабағымыз алдағы уақытта осылай жүретін болады өз жалғасын табады жақсы олай болса біз бастаймыз біз біргеміз яғни төртінші тоқсанда біз сіздермен бірге бүкіл тақырыптарды қамтуға қарастыруға үйретуге дайынбыз кеттік олай болса бастайық жалпы сабақты бастамай тұрып міндетті түрде біз өткенге шолу мақсатында сұрақ жауап әдісі арқылы сіздерден кішігірім өткен сабақты есімізге түсіру мақсатында бірнеше сұрақтарды ұсынып отырмыз яғни энергия дегеніміз не энергияның қанша түрі бар энергия ә, кинетикалық энергия дегеніміз не потенциалдық яғни осы сұрақтарға жауап береміз ә, комментарий ретінде қалдыратын болсаңыздар қуанып қаламыз міндетті түрде олай болса кеттік ә, енді сабақты біз бүгінгі қарастыратын сабағымыз энергияны сақтау және айналу заңы біз өткен сабақтарда қарастырған болатынбыз кинетикалық энергия потенциалдық энергия толық механикалық деген иә ал енді бүгінгі сабақта біз осы энергияны сақтау заңы дегеніміз не деген сұраққа толыққанды жауап беретін боламыз олай болса бұл видеоны көрмей тұрып міндетті түрде сіз біздің каналға тіркеліп біздің каналымыздың ары қарай дамуына өз үлесіңізді қосуды ұмытпаңыздар достар кеттік біз бастаймыз сендер бүгінгі сабақта жалпы механикалық энергияның сақталуы және түрлену заңын түсіне сонымен қатар мысалдар келтіре алатын боласыңдар және де механикалық энергияның сақталу заңын есептер шығаруда қолданылатын боласыңдар иә олай болса жалпы негізгі тірек сөздеріміз бүгінгі сабағымызға арқау болатын негізгі тірек сөздеріміз бұл толық механикалық энергия дегеніміз не және энергияны сақтау деген сұрақтарға тірек сөздерге тоқталатын боламыз олай болса жалпы толық механикалық энергия дегеніміз не екен кинетикалық және потенциалдық энергиялардың қосындысын біз не дейді біз толық механикалық энергия деп атайды екенбіз яғни көріп тұрғандай мына жерде бізде кинетикалық энергиямыз тең болады қосамыз потенциалдық энергияға яғни екі энергияның қосындысы толық механикалық энергияны береді бұл не дейді константа константа дегеніміз тұрақты деген мағынаны білдіреді деген сөз олай болса қараңыздар бізде бізде жалпы өткен сабақтарда айтқан болатынбыз энергия жоқ болып кетпейді энергия сақтау заңы сол ол не істейді бір күйден екінші күйге ауысады түрленеді болды соны біз энергияны сақталу заңы деп яғни көріп тұрғанымыздай энергиямыз максималды кинетикалық энергияға толық энергиямыз толық энергиямыз максималды потенциалдық энергия тең болады дейді да демек формуланы біз былай теңестіріп жазсақ болады деген сөз олай болса олай болса бізде мына бір суреттен осы бір негізгі айтылған теорияны дәлелдеуге тырысамыз мысалы мысалы мына бір қаламсап қаламсап яғни партаның үстінде тұр иә ол кезде біздің потенциалдық энергиямыз максимал болып тұр міне қараңыздар екі жағдайда иә ал кинетикалық энергиямыз минимал болып тұр ал енді ең төменгі жағдайда төменгі жағдайда біздің потенциалдық энергиямыз минимум болып тұр кинетикалық энергиямыз максимал болып тұр демек бұл осы энергияны сақтау заңы яғни мына жерде бізде потенциал максимал болса төменгі ең төменгі жағдайда кинетикалық энергия максимал болды энергия потенциалдық энергиядан кинетикалық энергия түрленді деп қарастырады екенбіз ал енді қандай жағдайда осы энергиялар бір біріне тең болады деген сұраққа жауап беретін болсақ дәл осы мына арақашықтықты алатын болсақ мына арақашықтығымыз h деп алсақ дәл осы центрінде орналасқан кезде біздің ә, энергиялар бір біріне тең болады екен иә енді осы бір суретпен түсіндік енді екінші жағдаймен қарастыратын болсақ міне қараңыздар ең жоғары нүктесінде біздің мысалы қаламсапты жоғары лақтыратын болсақ ұшқан сайын барған сайын жоғары көтерілген сайын жылдамдығы азаяды ең жоғарғы нүктесінде, мысалы а нүктесінде доптың жылдамдығы нөлге тең болса біздің кинетикалық энергиямыз нөлге тең болып кетеді ал потенциалдық энергиямыз максимал яғни мына жағдай енді э, ең төменгі жағдайда потенциалдық энергиямыз нөл яғни биіктік жоқ демек потенциал энергиямыз азайды ал кинетикалық энергиямыз не істеді артты максимал ол бізде мына бір жағдай қарамыз. қандай жағдайда дәл центрінде екі энергияның қосындысы толық механикалық яғни бір біріне тең болады жағдай иә түсіндіре алдық деп ойлаймын ары кеттік енді механикалық энергияның сақталу заңы яғни тұйық жүйені құрайтын денелер арасындағы тек қана ауырлық күші мен серпімділік күші ауырлық күші мен серпімділік күші әрекет ететін болса онда тұйық жүйенің механикалық энергиясы өзгеріссіз қалады яғни ол бір күйден екінші күйге түрленеді деген сөз нәтижесінде нәтижесінде біздің не қараңыздар бірінші жағдайдағы энергиямыз бірінші жағдайда потенциал энергия қосындысына ал екінші жағдайдағы кинетик энергиямыз екінші жағдайда потенциал энергия қосындысына екеуі бір біріне тең болады деп алдық деп ойлаймын ары қарай кеттік енді есте сақтайтын ең маңызды яғни түртіп алатын негізгі маңызды айтатын нәрсеміз бұл не дейді энергияның сақталуы мен айналуы жалпы не дейді екен дене энергиясы еш уақытта жоғалмайды және жоқтан пайда болмайды ол тек бір түрден екінші түрге түрленеді немесе айналады яғни энергия жоқ болып кетпейді ол екінші күй яғни механикалық энергияның сақталу заңы осы жалпы сақталу заңына дербес жағдай болып табылады түсіндіралды деп ойлаймын ал енді осы тақырыбымыз қаншалықты түсінікті болғандығын анықтау мақсатында бар болғаны біз бес ақ есеп бердік тақырыптық тест тапсырмасы олай болса осы тақырыптық тапсырмаларды талқылау барысында есептер дәптерге жазып талдап және де мүмкіндік барынша комментарий ретінде әрбір есептің жауабын қалдырайық достар жақсы бүгінгі сабағымыз осы жерден аяқталды келесі сабақта жолыққанша good luck guys